micose aí. Ah, eu quero saber por que ela levanta. Tem peso nenhum. Assim, Rapaz. Olha, que eu ela foi assim, ó. Tem que pôr o cabo da embreagem pra dar uma Caralho, Pô, vai ficar diferente, hein? <laughs> Vai ficar bem estranho. a minha, A minha, não, ó, a minha não era nem com 4.2 de taxa, ela tá com menos. Ah, eu parei de montar com esse monte de taxa, quebra muito fácil, né? É. Olha lá, como é que está. A minha, a minha vai, velho. Né? O, a minha foi lá em Curatiba, por essa cara, ele foi é forte. Ah, não.